しょうか疲れてないれば小屋敷にしようか疲れてないれば小屋敷にしようか疲れてないれば Blast!

h Last teacher. l o Blah, blah, blah, blah, blah. Что-нибудь. Frosty Chipper. れば。

Class two, shut up. Class two, shut up. Class two, shut up. arriverà Baba. Shut down.